ularni juda hurmat qilamiz olimlarimizni har xil fikrlar bildirib bu fikrlar e, jamiyatda har muhokamalarga sabab bo'lyapti hech kim gapirmasa ham hech kim so'ramasa ham shu solixon domlani misol qilib keltirgani ozgina alam qildi bu ishni qilsa bunday bo'lar ekan bu ishni qilsa bunday bo'ladi uni uyga kirmang u narsani qilsa unday bo'ladi bu ma'lum bir viloyatdagilar unday degan gaplariga biz chidab turolmaymiz Endi sizni hozir kuchingiz yetgani diniy idora bo'lib turibdi. Bitta imomni ishdan bo'shatish bo'lib turibdi. E ishdan bo'shatganingizga men g'am chekmayman. Mayli, imijimni ishdan bo'shatib yuboring, gapirmang orqasidan. imijimni ishdan bo'shatib yuboring bo'pti. Bu nima degan gap bu? Ha imom ketdi, ketdi, bo'ldi. Nimaga siz ariq voqeasini eslamaysiz? Oqsoch voqeasini eslamaysiz? haromi haromilar bog' biz nega o'tgan yili erkinjon turdiyev oq sochlar tarbiyalashimiz kerak deganda u kishini ishdan olmadingiz prezidentga nota kirgizmadingiz nimaga siz adliya vazirisizku nega endi yana boshqa hokim butun tuman aholisini haromi dedi unga biror narsa demadingiz yana bitta hokim ariqqa tiqib qo'ydi odamlarni kuzda unga hech nima demadingiz domlaga gapirish osonda a bo'lmasa axloq deb ko'chaga chiqib axloqiy politsiya qilaylik yurib yukkalarni lineyka bilan uzunligini kaltaligini o'lchaylik buni ruslanbek davletov Solixon domladan birinchi raqamli ishini qilmaslikni talab qilyapti. Bu nima degan gap? Fikr bilan mana shuni yakunlamoqchiman. David Freeman u aytganki, odamlarga dozaqqa kirish qilmaslik tanlovni o'zlariga qo'yib beringlar. O'zi kiradi-ku, kirsa. bu juda katta olimlar bekordan aytmagan bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar shuning uchun oxirgi iqtibosingiz esa o'lgan dusga tepgan bo'ldi yevropa mamlakatidan e, yevropa mamlakatidagi bir e, nimani olimni bir primerini keltirdingiz do'zaxga tushdi odamlarni o'ziga qo'yib bering ye boshqarmasiga qo'l ostingizdagi va o'shandan so'raysiz kenja botirni topinglar desangiz bo'ldi meni ikkar ikki topib kelishadi surxondaryoda kenja botir hozircha bitta assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli vohadoshlar vatandoshlar sizlar bilan e, jonli efirda yuz ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi buning bir nechta sabablari bor hozir bu sabablar to'g'risida sabablar bilan e, to'g'risida gaplashmaymiz hozir e, boshqa narsa haqida gaplashmoqchimiz uch kundan beri shu gap o'sha gapni eshitib men o'zimga kelolmayapman uch kundan beri nimadir javob qaytarishim kerak deb turibman shunga hech nima qilolmayapman assalomu alaykum nigor opa yaxshimisiz uch kun oldin adliya vaziri ruslanbek davlat davletov e, hisobot beraman deb e, butun e, o'zbekiston respublikasidagi bloger va jurnalistlarni chaqirdi viloyatlardan e, imkoniyati bo'lmaganlar e, shu viloyatdagi adliya bo'limi boshqarmalaridan turib jonli tarzda qatnashishdi zoom platformasida bo'ldi bu e, ruslanbek davletovni ishlash prinsipi ishlash nimasi ochiqlikka harakat qilishi va o'zini qo'l ostidagi ishchilarni sakkiz soat sakkiz soat ishdan boshqa ishga boshqa vaqtda ishga jalb qilmasligi albatta bu tahsinga sazovor bunga gap bo'lishi mumkin emas albatta ruslanbek davletov e, jahonni turli joylariga borib kelgan ko'rgan tajriba oshirgan u kishini bilimiga ham gap bo'lishi mumkin emas lekin u kishi o'zini turgan maqomini bilishi kerak u kishi o'zini turgan maqomida qanday gap aytish va qanday gap aytmasligini bilishi kerak ruslanbek e, davletov hisobotida aytdiki ruslanbek davletov hisobotida aytdiki o'zbekiston respublikasida hokimlarning ikki yarim mingdan ortiq qarorlari noqonuniy deb topildi ya'ni adliya organlari tomonidan noqonuniy deb topildi deyapti nima ruslanbek Davlatov prezidentga qarshi urush e'lon qilganmi nega bunga hech kim e'tibor bermayapti sizlardan bitta iltimos gapimni oxirigacha bu videoni oxirigacha eshitinglar hozir hokimlarni tarafini olyapti ruslanbek Davlatovga qarshi chiqyapti demang lekin iltimos sizlardan oxirigacha eshiting keyin fikringizni aytasiz o'zbekiston respublikasi prezidenti aytdi hokimlar o'sha yerdagi meni vakillarimdir dedi u hokim o'sha yerda qanday qaror qabul qilgan qanday nimalar chiqargan o'zi biladi qanday sharoitlarda chiqarganini ham qarorda o'zi biladi ruslanbek davlatov nimaga endi ikki yarim mingta qarorni bekor noqonuniy deb topyapti nimaga nimaga sababi ruslanbek davletov adliya vaziri o'zbekiston respublikasidagi adolatni qonunlar ijrosini kuzatib borishi kerak bo'lgan bir inson gap yo'q tahsinga sazovor bu ish lekin gapini oxirida gapini oxirida juda odamni xafa qiladigan maqomiga to'g'ri kelmaydigan bilimiga to'g'ri kelmaydigan o'zini adolatiga idorasiga to'g'ri kelmaydigan gapni gapirib qo'ydi o'zlari matbuot anjumanini o'zlari belgilashdi bitta toshkent shahridagi jurnalistlar jurnalist va blogerdan bitta vohalardagi jurnalist blogerlardan savol beriladi dedi o'zlari belgiladi bu reglamentni birinchi bo'lib o'zlari amal qilmadi shu reglamentga amal qilmadi endi bo'lsa menga aytishyaptiki amal qilmadilaring desam aytishyaptiki bizga xat yoz deyapti xat yoz biz javob beramiz deyapti a men xat yozsam sizlar javob bersalaring matbuot anjumanini o'tkazib nima qilasizlar nimaga bizni chaqirdilaring bo'lmasam o'zlaring hamma qatori для галочка для галочка qilib qo'yinglar rasmiyatchilik uchun rasmiyatchilik uchun o'tkazib qo'yinglar bo'ldi nima qilasizlar viloyatlardagi jurnalist blogerlarni chaqirib adliya vazirining maslahatchilaridan bittasi shahnoza soatova bilan tanishman ancha muncha masalalarda gaplashib turamiz ancha muncha masalalarda uni fikriga qo'shilaman fikrdoshmiz ancha muncha masalalarda ho'p mayli hokimlar adolat adliya vazirligi bo'libdi ho'p endi u adliya vaziri hozir Э, hokimlarni qarorlarini O'zbekistondagi e, hokimlarni e, O'zbekistondagi qonunlar bir e, bir xil ishlashini ta'minlashi kerak bo'lgan inson Ruslanbek Davletov to'ppa to'g'ri. Endi Ruslanbek Davletov uni birinchi prioritetdagi ishi, to'g'rimi? Endi ana bu domla, ana u domla, Solixon domla uni birinchi raqamlik prioritetdagi ishi o'zini dini ya'ni islom dinidagi harom qilingan oxirati zavol bo'ladigan oxiri zavol bo'ladigan amallardan jamoatni ogohlantirish oxiri zavol bo'ladigan ishlardan jamoatni ogohlantirish tushunyapsizlarmi endi u ruslanbek davletov Solihon domladan birinchi raqamli ishini qilmaslikni talab qilyapti. Bu nima degan gap? Nima degan gap? U nima shu bitta shu Xorazmda shu ichgan ayollarni ko'rganligi uchunmi? Domla oxirida gapini davomida aytayapti. Bu butun O'zbekistonda barchamizning muammoimiz aslida deyapti. Domla shu gapni aytdi. Xo'p, endi domla shu gapni aytsa ham uni kamsitib, hatto vazir darajasida kamsitib, ishidan bo'shattiryaptida da ishidan bo'shattirishga yetmaganda, mana unday qilib matbuot anjumanida orqasidan yana gapirilyapti. Bu gap yo'q, gap yo'q. Adolat bo'ldi, faqat janob Ruslanbek Davlatov adolat tarozisini to'g'ri qo'ying. Nega o'tgan yili Erkinjon Turdiyev oqsochlar tarbiyalashimiz kerak deganda u kishini ishdan olmadingiz? Prezidentga nota kirgizmadingiz? nimaga siz adliya vazirisizku nega endi yana boshqa hokim butun tuman aholisini harromi dedi unga biror narsa demadingiz yana bitta hokim ariqqa tiqib qo'ydi odamlarni kuzda unga hech nima demadingiz domlaga gapirish osonda uni ishdan olish oson u kichkinagina odam bir to'g'rimi xudojo'y odam katta odam gapirsa endi ho'p ho'p deb qo'lini ko'ksiga qo'yib ketaveradi to'g'rimi Endi janob Xorazmliklarda shuncha o'ylar ekansiz, Xorazm adliya vazir e, adliya boshqarmasidan Xorazm viloyati adliya boshqarmasidan savol beraman deb qo'l ko'tarishdi. Nega Xorazmliklarga so'z bermadingiz? Men o'sha yerda anjumanda qarab turuvdim. Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasida o'tiruvdim. Birinchi biz qo'l ko'tardik. Ovoz e, savol bor deb, takliflar bor deb, keyin Xorazm qo'l ko'tardi. Undan keyin Sirdaryo qo'l ko'tardi. Siz Sirdaryoga so'z berdingiz. Xorazmga so'z bermadingiz-ku. Xo'p, domla o'ylamabdi Xorazmni. Siz nimaga Xorazmni o'ylamadingiz? Xorazmni dardini nimaga eshitmadingiz siz? Siz adliya vazirisizku. Nimaga eshitmadingiz Xorazmni? Xo'p, menda hozir menda shuni takliflar borki, shu boshboshdoqlikni shovinizmni yo'q qilishga erishadigan takliflar bor o'sha takliflarni sizga aytmoqchi edim bermoqchi edim o'sha matbuot anjumanida to'g'ridan to'g'ri o'zizga aytmoqchi edim takliflarni sizni yordamchilaringiz menga aytyaptiki yozgin deyapti ay xat yozsam men yozaverardim xat yozsam yozaverardim matbuot anjumaniga kelib o'tirishim shart emas edi nimaga nima foyda matbuot anjumanidan nima foyda agar biz sizga xat yozsak xatga sizni istalgan bir yordamchingiz javobini javobini beraveraveradi u nima degan gap adliya vaziri sizmi adliya so'zi adolat so'zidan kelib chiqqan adolatda bardavom bo'ling baquvvat turing biz sizni orqangizda turaylik biz bilaylik bizni bir yo'lboshchimiz borligini bilaylik o'shani orqasidan ergashaylik siz bizni ergashtirishingiz uchun adolatda mahkam turing tarozini bir pallasini bosmang agar tarozini bir pallasini bossangiz biz sizga qanday qilib er, ergashamiz biz sizdan qanday qilib namuna olamiz siz bizga qanday qilib namuna bo'lasiz adolatni tarozini to'g'ri bosmasangiz ana u domla ham bekorga aytmadi siz bilasiz aniq bilasiz aroq ichish eng e, haligi jinoyatlarni sababchisi bo'ladigan ish aroq ichish ekanligini bilasiz ko'p jinoyatlar shu aroq ichganlikdan e, mastlik oqibatida kelib chiqishini ham bilasiz ajrashishlar oilalarda ajrashishlari erni ichib kelib xotinni urishidan ko'p bo'lishini ham bilasiz bu sizga statistikalar keladi siz birinchi darajali statistikalarni o'qiysiz shu statistikalarni o'qib turib domlani gapiga qarshi chiqqanlikni qanday tushunish mumkin men bilmayman agar siz boshqa o'sha ikki yarim mingta hokimni hokimni ikki yarim mingta qarorini bekor qildik deyapsiz o'sha yerda e, davlatni puli bir o'ldim deganda bir besh olti milliard puli yo'q bo'lgandir yeyilib ketgandir o'sha pul o'sha hokimni noqonuniy qaror chiqargan hokimni ishdan oldirganingizda mana bu hokim ishdan ketdi mana bu qarori uchun ishdan ketdi deganingizda hozir sizga indamagan bo'lardim xudo haqqi indamagan bo'lardim siz adolatni to'g'ri olib bormayapsiz oxirgi iqtibosingiz esa o'lgan ustiga tepgan bo'ldi yevropa mamlakatidan E, yevropa mamlakatidagi bir e, nimani olimni bir primerini keltirdingiz do'zaxga tushishni odamlarni o'ziga qo'yib bering ye a siz bizni saqlashingiz kerak emasmi ha siz bizni saqlashingiz kerak emasmi bo'pti u dunyoni g'amini hamma o'zi qiladi mana bu yerda adolat qaror topish kerakmi bu adolat uchun siz mas'ulmisiz siz amerikada bo'lgansiz yevropada bo'lgansiz boshqa boshqa mamlakatlarda bo'lgansiz boshqa e, boshqa din peshvolari bilan gaplashgansiz suhbatda bo'lgansiz choy ichgansiz o'sha yerda suhbatlashgansiz din peshvolari sizga o'zini dinlarini tushuntirgan nima e, boshqa boshqa e, aqidalarini tushuntirgan yo'llarini tushuntirgan nima halol nima harom aytgan siz uncha muncha dinni tarixini bilasiz dinda nima halol nima harom bilasiz siz undan keyin har bir har bir nimani institutni hokimlik instituti diniy idora instituti prezident instituti e, undan keyin senat instituti birinchi darajali ishlari nima ekanligini vazifalari nima ekanligini bilasiz endi sizni hozir kuchingiz yetgani diniy idora bo'lib turibdi bitta imomni ishdan bo'shatish bo'lib turibdi e ishdan bo'shatganingizga men g'am chekmayman mayli imijimizni ishdan bo'shatib yuboring gapirmang orqasidan imi jimida ishdan bo'shatib yuboring bo'pti bu nima degan gap bu ha imom ketdi ketdi bo'ldi nimaga siz ariq voqeasini eslamaysiz oqsoch voqeasini eslamaysiz haromi haromalar voqeasini eslamaysizda hokimni o'sha yerda bir viloyatda bir ayollar ichgan voqeasini eslaysiz nega ekan siz o'sha xorazmlik yuristga savol berdingizmi buni gapini oxirigacha eshitdingmi dedingizmi gapni oxirigacha eshitdingizmi siz matbuot anjumanida e, bu mana bu gapni gapirishdan maqsadingiz nima deb bir jurnalistdan to'liq so'rab oldingiz to'g'rimi nega domlani chaqirib maqsading nima nima qilmoqchisan deb suhbat o'tkazmadingiz domla bilan nimaga suhbat o'tkazmadingiz domla balki boshqa narsalarni nazarda tutgandir menda hozir ham kech emas xudoga shukur men va bizni e, meni ustozlarimda shovinistik shovinistik g'oyalarni yo'q qiladigan o'zbekiston xalqini bir musht atrofida birlashtiradigan bitta ikkita yo bitta ikkita bo'lsa ham g'oya bor hali ham kech emas aloqaga chiqing men siz bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lib urindim qo'limdan kelmadi meni sizga yaqinlashtirishmadi menga so'z berishmadi agar menga so'z berishganda edi shu g'oyalarni sizga aytar edim to'g'ridan to'g'ri mana bu yerda kichikgina tumanlarda mahallalarda bo'layotgan e, e, qonunsizliklarni e, e, sizga aytar edim takliflar berar edim takliflaringizni eshitar edim menga so'z berishmadi siz menga aloqaga chiqing sizni bitta dona telefoningiz bilan meni topishadi surxondaryoga telefon qilasiz adliya boshqarmasiga qo'l ostingizdagiga va o'shandan so'raysiz kenja botirni topinglar desangiz bo'ldi meni ikkar ikki topib kelishadi surxondaryoda kenja botir hozircha bitta kenja botir bitta janob vazir siz tarozini mana bunday qilib ushlar ekansiz tarozini bir pallasini ushlar ekansiz hokimlarni gapirishga haqqingiz yo'q yana istehzoingizni qarang hokimlar bizni ustimizda kulyapti deb hokimlarni sakkiz soat ishlayapsizlar boshqa ishlamayapsizlar deb bizni ustimizda kulyapti hokimlarni ustidan kulyapsiz hokimlarni istehzo qilyapsiz siz tarozini bunday adolatsizlik bilan ushlar ekansiz sizni bunday gapirishga haqqingiz yo'q Sizni hokimlar ustidan gapirishga haqqingiz yo'q. Sizga kim huquq berdi hokimlarni kamsitishga? Kim huquq berdi? Ular to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadigan kishilardir. Sizga kim huquq berdi? Mana aytaylikchi, yo'q, sizni bu narsalar qiziqtirmaydi. Kichkina odamga ishingiz, e, kichkina odamga e, so'zingiz o'tdi, ishni oldirdingiz, yana orqasidan gapirib qo'yishingiz kerak. sizni vazifangiz sizni vazifangiz u domlani chaqirib domlajon nima demoqchi bo'ldingiz ha domla mandaqa mandaqa demoqchi bo'ldim deydi ha domlajon unaqa emas mana bunaqa deyish kerak mana bunaqa qilish kerak deb o'rgatmaysizmi aytmaysizmi mana shu suhbatingizni video qilib chiqarmaysizmi bosh boshdoqlikni oldini olmoqchi ekansiz millatparastlikni oldini olmoqchi ekansiz o'sha domla domla xorazmlik ulamolarni asarini ko'ziga surtib o'qiydi betahorat o'qimaydi domla zamaxshariyni kitobini e, al xorazmiyni kitobini yana boshqa olim ulamolarni kitoblarini adib sobir e, e, yana hozir esimga kelmay qoldi boshqa ulamolarni shayx najmiddin kubrolarni kitoblarini biz betahorat o'qimaslikka aynan o'qimaslik kerakligini aynan shu domlalar o'rgatgan bizga shu domlalar o'rgatdi bizga bu mana mahmud umarov chiroyli savol berdi kim gapirish kerak hokimlarni adliya vaziri gapira olmasa deyapti chiroyli savol bo'ldi mahmud aka sizga aka deb murojaat qilay yoshingizni bilmayman adliya vaziri maqomida o'tirgan va tarozini to'g'ri ushlay olgan kishi gapiradi tushunyapsizmi adliya vaziri maqomida o'tirgan va tarozini to'g'ri milini tarozini milini shundoq to'g'ri ushlab ushlab ko'rsatib olgan inson gapiradi hali u tomonga hali bu tomonga qilib og'ib hali u pallaga o'tirib olib hali bu pallaga o'tirib oladigan inson emas xo'pmi ana shu ana shu ana shu maqomdagi kishi gapiradi ruslanbek davletov bu maqomda hozircha hozircha men bu har doim insonlarda emas insonlarni e, ishini gapirganman amalini gapirganman insonlarni hech qachon e, men nimasiga gapirmayman insonlar amali bilan yo go'zal bo'ladi yo xunuk bo'ladi ruslanbek davletov mana shu gapi bilan o'zini adliya vaziri maqomida maqomida e, maqomidan ko'ra pastroq e, darajada ishlay olish ishlay olishini ko'rsatib qo'ydi adliya vaziri bunday bo'lmaslik kerak adliya vaziri tarozini teng ushlash kerak adliya vaziri davlatdagi qonuniylikni bir xil ushlash kerak shunday davlat tashkilotlari bor qonun osti hujjatlarini pesh qilib qonunda taqiqlangan ishlarni qilyapti qonun osti hujjatini pesh qilib qonunda taqiqlangan narsani qilyapti axir e, o'tgan yili bo'lgan adliya vazirligi tomonidan o'tilgan e, bizga treningda o'rgatildi qonun bilan qonun osti hujjati bir-biriga zid kelsa, qonundagi gap olinadi, qonun osti hujjati qoladi, undagi gap olinmaydi deb bizga o'rgatildi. Qonun osti hujjati qonunga zid kelmasligi kerak deb o'rgatildi bizga. Siz shuni ta'minlashingiz kerak-ku. Siz shuni ta'minlashingiz kerak. Azizlar, kimda imkoniyat bo'lsa, Ruslanbek Davletovga bu gaplarni yetkazish imkoniyati bo'lsa sizlardan iltimos qilaman bu gaplarimni yetkazinglar adliya vaziri eng avvalo o'zi to'g'irlagan qonunlarni o'zi amal qilmadi o'sha matbuot anjumanida matbuot anjumanida o'zi belgilagan qonunlarga o'zi amal qilmadi o'sha yerda bir xonim afandi matbuot anjumanini olib bordi o'sha kishi aytdi bitta toshkentdan bitta vohalardan dedi Lekin faqat Toshkentdagilar savol berdi. Faqat Toshkentdagilar savol berdi. Bu kishi adliya vaziri Xorazmliklarni o'ylab turib Xorazmlikka so'z bermadi. Mana nima uchun men adliya vaziri buni gapirish, hokimlarni gapirish haqqi yo'q dedim. Solixon domla Xorazmlik e, ichib olgan ayollar dedi. Adliya vaziri Xorazmlik kishiga so'z bermadi. Qo'l ko'tardi Xorazmlik kishi. qo'l ko'tardi savolim bor dedi so'z bermadi men eshitmadim uni ko'rmadim o'sha yerda majlisda boshidan oxirigacha o'tirdim majlis boshlanishidan yarim soat olib ke, oldin kelib adliya e, surxondaryo viloyati adliya boshqarmasiga kelib o'tirdim yarim soat oldin kelib tayyorgarlik ko'rdim men yarim soat oldin kelib tayyorgarlik ko'rib o'tirdim xorazmlikni dardini ham o'zi xorazmlikka so'z bermadi endi shunday bo'lgandan so'ng biz ruslanbek davlatovni adliyani saqlay oladi deb ishonamizmi bu savolga javobni sizlardan kutaman azizlar kimni imkoni bo'lsa bu gaplarni adliya vaziriga yetkazsin bu gaplarni adliya vaziriga yetkazsin hozircha omonlikda qolinglar